расцветки Ангел, тебе не хватает лишь крыльев Моя, моя, моя, моя, только моя, моя, моя Они ищут, я держу тебя за руку, слышишь? В этих some damn reason I don't think we'll ever не намерен Ангел, тебе не хватает лишь крыльев Но что будет и было, когда миллионы ищут Я держу тебя за руку, слышишь? В этих бетонах